建筑师回答：“只差你了。”有个口级的监考老师在监考，发现一位学生居然在作弊，气急败坏的指着那个学生吼：“你、你、你、你竟然敢作弊！给、给、给、给我站起来！”说完之后。 有三个学生站了起来。猪八戒到餐厅应征。猪八戒问老板：“能不能用我？”啊？”老板回答：“你可以做什么呢？”猪八戒说：“我可以吃。”过了一个小时之后，老板把叉烧饭、红烧排骨。 端到客人的桌上。有一天，小乐暗恋很久的女孩对他说：“如果三年之后我们都还没结婚，我们就……”小乐心里暗暗窃喜的回答：“嗯。”女孩说：“那就过得太悲惨了。” 小宝拿了一张图画纸，对爸爸说：“我画了一张藏宝图，卖你五十元。”爸爸看了，问：“你画的不是我们家吗？”小宝说：“爸爸，你看红笔画的地方。”爸爸一看，沙发下、枕头下，心里想：“哎，这不是我藏私房钱的地方吗？”于是他赶快跟小宝说：“我用一百元跟你买。” 两个闺蜜一起吃饭，谁都不想结账，于是用骰子猜单双的方法来决定。A 说：“骰子已经盖在桌子上了。”B 就说：“买定离手，你先来。”A 就说：“那我买双。”B 就说：“我只好买单喽。”A 就说：“那你去吧。” 两个好朋友在聊天。阿和问：“你妈为了阻止你在未成年时偷谈恋爱，用了什么方法？”阿修回答：“给了我这张脸。” <laughs> 老婆在家看到一则报道，赶紧连忙打给老公。老公，刚刚有一则报道。 高速公路上有一辆车在逆行，你要小心哦。老公说：“哎，不止一辆吧？我看到有好几十辆都在逆行哎。”大臣第一次在夜市摆摊卖冰，不好意思叫卖。 刚好旁边也有一摊卖冰淇淋的人，正卖力的推销冰淇淋，好吃的冰淇淋。于是大臣喊：“我也是。”有一只聪明的小老鼠，一听到猫声，就赶快躲了起来。不久之后，小老鼠又听到狗的叫声。